ਤੈ ਕੋ ਪੱਤੇ ਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਜਨੂਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਜੋ ਆਖੂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੂੰ ਤਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਝੀਲ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆ ਹਨ ਅਸਾਂ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੂ ਸਾਡੇ ਪੇਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਲਾ ਹਿਲਾਕਨ ਅਸਾਂ ਰੋਹ ਦੇ ਪੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਸਾਂ ਗੁਰਮਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜ ਸਕਦੂ